masifundeni ke ukuziqenqa okay masifundeni ke ibali lethu ke ngoku mamela jonga kum jonga kum phatha phatha hayi a-a sinonilinganisa phatha phatha mamela qha wena ne wonwabela ibali eli ndiza kufundela lona ndiyathanda ukuba umama wam andange notata wam andifake ezingubeni ebusuku ndiyathanda ukuziqengqa phantsi nomhlobo wam Kodwa andithandi xa sisilwa. Hmm. Ubona ngantoni uba kayithandi? Ngajonge ngabantu ngamjonge. Ubona ngantoni uba kayithandi? Andifuni into uzocula. Ubona ngantoni? Uqumbile. Uthi uqumbile. Very good. Ubona ebusweni uba uqumbile. Masiphinde sifunde. Kodwa andithandi xa sisilwa. Hmm. And bakhona abantu abathanda ukulwa ke apha eklasini. Ndiyathanda ukuphathaphatha umqolo wekati yam othambileyo. Ndiyathanda ukuba utatomkhulu aphathaphathe isidlele sam. Ndiyathanda ukuva imvula ebandayo phezu kwempumlo yam, noku, nokuwolwa ngumhlobo wam kundenza ndizive bhetere xa ndidangele. Kodwa Hmm. Xa abantu bendiphathaphatha ngendlela ezivakala kakubi, ndiziva ndisoyika, ndindedwa kwaye ndimncinci. Hmm. Hayi, hayi, musa ukundiphathaphatha. ke ndiyaphakama ndikhwaze akuna aku, andikuthandi andikuthandi oko kuphathaphathwa konke konke